deux minutes. Sarah smoke. Then you have to harvest. Мэдгүй толгосос юм ирсэн гэж үүдэнд тавьсан байхаар би оруулаад ирсэн. Энд юу? Аа, яа тийм юм арай хашаа ороод ирсэн юм шиг. Зэ. Зэ, гутал орчих шиг. Тийм явц. Заас наашаа суугаа. Солонгосоос нэг юм ирсэн гэх. Суух. орж байгаа хөө. За, хоёр зорчтой гоё шүү гоё. Гоё танилцаад хий. Тэгээд та. Та хоёр одоо гэр бүл болоод тэр удаж байгаа. 10 жилийн төгсөөл бараг одоо 20 он билүү. Одоо 9 жил. Амар хөөрхөн төгс юм биш түүхээ яриач таа. Тийм. Одоо чи 9 жил юм биш. 10 жил төгсөж нэг анги өгсөн үү? Тийм. А нэг анги өөр. Тийм. Аль сургууль өгсөн бэ? Орос сургууль. Аа зөв зөв. Аа орос сургууль. Тэгээд англи хэлэндээ сайн байгаа юм ба шүү. I see I see. <laughs> Да понятно. Да ладно. Үгүй 10 төгсөө 10 жил хэлсэн юм уу? Өө надаас хөшөө биш тий. Харин ах хэрэгч хоёр л юм байна. Асуух ч юм уу эсвэл нэр Америк шууд хатсан уу? Эсвэл араас гүйлсэн үү? Гоо юм болсон. Гүйлсэн. 3 жил гүйлсэн. 3 жил. 10 жил байсан болохоор э, нэг анги байсан болохоор. Хэн дүүл би ч хатаж. Аа. Өөр 3 жил болсон шүү дээ. Тов хаасаа яг гуйлсан. Нийт тийм уурн болсон байх чаддаггүй. Харамсаад байгаа юм шиг. Амсаа юм. Хөөе, анаа шүү дээ. Өнөөдөр тэгвэл хэдүүлээ юу яа. Гадаад үг нэг ч хэрэглэхгүй заяа. За. Гадаад үг хэрэглэснээр бүх үгийг монголоор яриа шүү. Бүх үгийг монголоор яриа шүү. За. Яг монгол утгыг гараа. Зөө зөө эхлээс өмнө. Одоо нарийн нарийн хэлчихсэн шүү дээ. Нарийн жимсний чанмал. Жимсний чанмал гэж хэлчихсэн. Кофег чи боргол. Сүтэ боргол. Аа. Боргол гэдэг юм уу? Сүтэ боргол. Бараал кофе бараал. Яа миний Монгол хэл бүр сайжирч байна. Аа Монгол хараалыг гадаад руу хөрвүүлэхэд бүр ашлаа. Одоо цусаараа хоолч. Цусаараа тэгэж өгөх. Цусаараа тэгэлж чинь одоо гадаа англиар хэлбэр. Алтаар урс тэр гэдэг. Цусаараа гоож, цусаараа гоож гэлөө. Цусаараа гоож юу англиар. Melting blood. Цусаараа. Цусаар урс ээ цусаар урс гэдэг идэв те. Өгсч. Угаа цусаараа тэгэлж өгмөр идэв шүү дээ. Манай эмээ бүр тэгж Йоо ямар Цус нүжөөрөө тэгж өгөх гэдэг. Та эндээс бүрээ. Бүрээ. Нүжөөрөө гэж. Бүр хоороо. Мартинстэй контент дээр уг нь бол хараал. Дэлгэн үү энэтэй их задуулж ирсэн лөө. Задуулж ирсэн. Дэлгэн тэр нөө тийг хөрмөрөд гэсэн шүү дээ. Эмийн намайг их зоддөг байсан. Гэтэ би танд хайртай гэж хэлсэн тэр нөтлийн хүндэглэн ширээн дээр суудсан. Тэ маань хүмүүс ээж үү? Тийм үү. Эмээ минь намайг ингэ зодддаг байсан. Тэ би эмээтэй хамт байсан чи эмээ. Бат ч юм уу. Чилсэн. Ингэж тэ. Би тэгээд бүр чиний өмнөс. Йоо ичээ. Гэсэн миний гараас гараад өөр хүний гарт одлоо. Тэр шиг л одоо та хоёр одоо гоё хурмаа хийгүүлгүүд байсан. Хурмаа хийвэл бас ингэж битээ. Хурмаа хийвэл Хоёр өрөөрэй ч гэсэн. Тэ яг хоо. За одоо нөгөө ч тоглоом тоглох юм уу? За тий. Энэ тоглоом хэдүүлээ тоглох юм. Зөв зөв дөрөвөнд тоглох юм. Дөрөв. Би багтаа нөгөө зачин бас эмгтэй хүн юм чинь догоогоо хөндлөө тоглоомоос хасаад А дээрээс нь би өөрөө нөх хүндрэх шат. <laughs> Би хасаг татсан чи. Яа, яа. Ингээд та дөрөв болчихно. Ганц ганц эмэгтэй тэгээд. Тийм. Энэ Анар анар бид дөрөв. 14 удаа ярьсан. Бид дөрөв. Болж байна уу? Тэгвэл эхлэе эхлэе. Болоогүй. За, одоо тайлбарлаа. Гэхдээ яг түрмээ гоё яг гоё. Аа, түрмээ чадвар тайлбарлаа. Хэн тайлбарлаа? За. Гэтэ манад өнөөдөр орц маань 3 орцтой. Билинчик. Тийм. Билинчик яг юу вэ? Билинчик шүү дээ. Тийм. А хуруудаа Хажигдсан нь одоо энэ гэрэн дээр асгасан одоо горил юу энэ дээр нөөрээрээ ингээд одоо яах юм аа. Хоц мохоо биш тийм. Анар хатсан мохоо зүгээр. Энийг тайлбар дотор юу? Дотор хатсан бодуулчих. Яг анарыг хожигдох нь толгошоо байхгүй. Анар энийг тайлсан. <laughs> Яг анар хожигдох гэдэг. Оо би хожигдохгүй байхгүй. Цамцаа цамцаа тайлбар. Микрофон. Төвшөө аваар хожигднаас. Матаг айд болчих. Who яа надад. Who яа надад чи бүр бөөнөрө шийтгэх гээд юм. Хорвох хэцүү. Шийтгэхгүй. Гэтэ амар зүйлс. Амар хорвох мөрөх зүйлс чи хожиж хожоод наач. Харин харин дааваа гэлгүй. Яг хитэ асуулт. За Уруулаа хариулж чадахгүй гуруулаа л ингэж штэ. Тэг бай. Гүр үсрээд нэг хэдэн хэдгэл асуулт юм штэ. Аян бай асуулт. За ихнийх нь гурван асуулттай. За асуусан. За би нэг бэлтжээ. Дилгана ийм хүний мод аяг дээр. Би бэлтжээ гэдэг. За орохдоо хатуу яага хатуу агаад ягаахан гарахтаа зөөлхөн агаад нэлцгар За би энэ чи бүр ойртож хэлээ л да. Ой, наа чам заа. Орхотоо хатуу агаад ягаахан, гарахтаа <laughs> зөөлхөн агаад. Айсаг юм уу? Зүр та хариултын та. За бүгд хоёрдугаар суугаар биш гэсэн. Аа? <laughs> Зайч. Чи надаас юм авчих гэдэггүй юу? Э, хэлэхгүй. <laughs> Гүйгүй энэ чи нэг нэгээрээс бид гурав хариулаад хэрвээ бид гурав хариулж чадахгүй гурлаа ингэ. Yes, yes. Хариулт бид гурав нэг баг байхгүй. Тийм үү? Тийм. За, орхотоо хатуу агаад ягаахан Гэтэ яг юу ярьж байгаа нь бол хоёрдугаар цугаар болсон. Зарим шиг. Зарим. Яцгар. Зарим юунаас гарах юм? Ягаан шиш. Тийм. За за тоо тоо хэдүүлээ. Мөнгө жоох. Тэгвэл ийм их боломж олгож хэрэгтэй. Ой. За. За байж байгаа. Ой. Йоо. За хөлбөрөө. Бох үйд магадгүй. Юусмэ. Бах. Бах. Бах. Бах. За ихний даваг давсан шүү дээ. Аа энэ гурвын нэг нь хариулах юм бол энд ингэхээс аврагдах юм. Тий бид гур баг бид гур баг авахгүй юм нэ. Аа. Бид гур баг юм биш үү? Жиска юу л яа уншаад байна чи. Уучлаарай энэ би энэ асуулт олсон чи юмнууд автчихлаа. Намсаа уучлаарай. Зүгээр зүгээр. Намс намс явахгүй. Ячин дунд бүтэлтэй тэр юм. За. Зүгээр. За. Хатууд өгөөлж хачин ихээр догтлуулдаг гэсэн утгатай англи хэлний ямар үг нь F-ээр эхлээд K-ээр төгсдөг вэ? Frank. Fucking fuck. <laughs> Яг яг ихтэй амар family friendly сэтгүүл гэдэг юм шүү дээ. Нээ. Fuck. Fuck. Юу яаж Function. Fiction. Эвэр гэсэн фрэнд өссөн. За нэг Fire. За за эвнэрээ. 3. За fire truck гинэ. А? Fire truck гинэ. Гарын машин. Гадууд үгүй. Чи яг гарч аваараа. Тэгвэл наас чи хоёр үхтэй гэдгийг нь юусэн мэдгүй юм байна. Хоёр үхтэй. Түгээрээ чи алхаараа ингэж яаж иш. За хинээс гих. За замшиг. За хурц чи тэгээ 1 2 3. За төвшөө үргэлж чинь. За дараад нь чи. Дараад нь би. За хамгийн сул. За. За босоо төвшөө. За ариукаг хүслээ биелүүлэх үү? Гэхдээ би анарыг тэгсэн. Баллаас тэр зомбаа гэдэг. Oh shit. За 1 2-ын 3-аа За одоо ингэ юм хариулсан заяа. Хой, би ганц болох уу? <laughs> За. За нэг. За нэг хоёр мөрөө. И Аа тийм. Төгөө төгшөө төгөөс. Оога. Оога. Корона бид барч багчтай юу яа. Үгүй ээ. Үгүй ээ. Тэ яа төгөө их хасах. Дараа нь тэрэ бүдэрх юм бол хуруудад хожигсан дахиад ингэх واخгүй юу? Одоо ингэ гурав. Амар амар амар амар Амар. За, харуулсан. Баран дээр үсэж. Нэг яасан за. Да могоо нэг амтнаас айд юм байна заяа. Тэр амт нь юу вэ? Хүн. Онгоо. Зараа. Оо таацсан. Яа, одоо хайза. За одоо ерөөсөө нэг 3 хасалт лээ тий. За тий. Нүд. За би авчихаа. За 3 хасалт заяа. Дэлхийн нарыг тойрдог хугацаа хэл. Тэгэхээр 365. Оо шууд тачдаг гэлээ. Үгүй юу. <laughs> Одоо чи байсан. За ухаантай бол хамгийн сайн арга гэний. Oh my god. Юу вэ? Ухаантай бол хамгийн сайн арга. Амархан шүү дээ. Аа эсвэл бодлоо намын ном ууш. Кинийг кинийг ч таа. Йоо. За миний хэлчихээ да тий. Тэг тэг. Гэхдээ энэ амар Юу ямар яаж хариулах вэ? Тэнийг асуулт байна. За хоёул. Тэнийг хариулттай байна. За Бид горыг авсан. Тэнийг асуулт байна. Тэнийг хариултаа юм байна. Яг яаж хариулах юм? Эхнэртэй болох гэж. Гүр амар амархан өгөө. Өө за тэргээ тэгж асуухгүй шүү. За ухаантай болох ямар арга вэ? За энэ дээрээ oh сайн уралцаа уралцаа. Ухаантай болох оо. Сурах сурах. Яг яг ямар хариулах вэ? Би яг тэр практикл теорит. Яг хин дөг өг. Зүгээр disguise хийх юу гэдэг юм мөн биз дээ маско а итгэл үгүй үгүй үгүй а маск зүүх гэх юм уу тийм утгаараа өө туслаад байгаа мó тий хэд өгөөд байгаа байхгүй надад харин тийм ээ за ухаан дон хаана за тав талыг 1 2 Түшөө дөрөнгө гэсэн байдаг. Чадтай. Дөрөнгө. Дөрөнгө. Дөрөнгө хэсгэх. Тав. За. Подкаст яриад юм шүү. За хариулт нь юу вэ? Гэхдээ та хариулахгүй мó. Чадахгүй. За зүгээр тэнэгэн нуух юм юм. Оо! Яг л байж дээ. Юу тайлбар хийхгүй. За 2 3 ээ. Ээ. Ээ. Сая харагдах шиг бол. Аа байж дээ. 1 Очи. Моги. Моги. Моги. За. дараа шүү дээ. Би яг слайд. И. За тэг хөвгөлтэй болгоод гоё зорж ирсэн анар болон догоо өртөө маш баярлаа. Гов ахтай амьдлаа. 그 자요 이제 어 비인용 단으로만 말이 거야 가라 거야 가라 저거 또 미니 비스는 서다 가라 근데 또 또또 거야 아무 거야 아 고민 g o 사드셔 Nereye sandın? Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Энэ хоёрын нэвтрүүлгийн дараа улам бүр аа би Santa Man, Santa Boy. Santa Boy, Playboy гэдэг. Манай өдөр фрэц өдрөд өдрөлөө ирсэн анардын аквалон догида баярлаа.